quiero, quiero, Como una taza de piano, quiero, quiero, Como una taza de piano, quiero, quiero, Como una taza de piano, quiero, quiero, quiero, quiero, Como una taza de no porfa no le eches hielo. Ponme del oso del mono, el oro sí que está bueno. Ponme que te me loco. como, ponme pa' mono. La raya del tigre que loco, ponme la rana y su copo la en su copo Como una taza de queno Queno, queno, queno Queno, queno Como una taza de queno Porfa no le eches hielo Queno, queno Queno, queno Queno, queno Queno, queno Como una taza de queno Queno, que no, que no, que no, que no, que no, Vamos una taza de kilo, porfa no le eches hielo. Kilo, kilo, kilo, Por favor no le eches hielo Ponme del mono El oro si tú bueno Ponme que me lo Ponme pa' quitarme el mono La raya del tigre que loco Ponme la reina y su copo